مسيره جبهه الثوار انطلقت من ميدان طلعت حرب لحد وصلت شارع محمد محمود مرورا بشوارع وسط البلد آه، للتاكيد على مطلبنا في تطهير الداخليه ومطلبنا في القصاص ومشاركة المجلس العسكري جميعه وبما فيهم عبد الفتاح السيسي اكبر جزار في تاريخ مصر تاريخ مصر القديم آه، احنا دلوقتي 呃，他们。 اساسيه كبيره جدا جدا جدا وهو ان احنا نرجع نتواجد في الميدان تاني الميدان اللي الناس وقفت تطالب فيه بمطالبها ورفعت فيه شعاراتها اللي لسه ما اتحققش منها اي حاجه قدرنا ندخل تاني ونحول الميدان ومحمد محمود من جراجات دبابات ومدرعات للجيش الى مكان تاني في ايد الطريقه الثوريه اللي هي نامل ان شاء الله ان هي تقدر تلم الناس حواليها تاني حوالين نفس مطالب 25 يناير اللي لسه ما اتحققش منها اي حاجه نجاح كبير جدا النهارده في اليوم قدرنا نحشي يعني الاف وهو اضطريت انا اتواجد فيه تاني في ميدان التحرير وفي كل مدينه الثوره عشان نقدر نلم الناس حوالينا مره تانيه على نفس المطالب اللي رفعناها في 25 يناير وفي 30 يونيو.